Ja, hit! Klaar. Ik heb het ijs gebroken. Oh, het ijs moet weer lijmen. Jezus. Jullie niet dat echt waar? Yo, gek. Ja, for fuck's sake. Ze hebben gewoon drie schoten. Verstoort de opname. Vals speenvark, ouwe. <laughs> Hallo. <laughs> hey, thanks voor de set. Even winnen dit jongens, het Oh, dat wordt fucking makkelijk. Joehoe! Ja, godverdomme. <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> Ik zet jou alvast even zacht. Yo. Hola, señorita. Hola, señorita. Godverdomme. Ta -ta -ta -ta Kutmug, ik voel ze aan mijn zuigen. <laughs> nee, dat ging normaal heen zeggen. Ja, ja, ja, kut. Nee. nee. ik was je snel genoeg. Godverdomme. Nee, nee! Oh. Zo gek. Wat op dat Holy fuck. Alsof het helpt dat gewoon En dat doen ze. Maar op die knop drukken, niet dat het helpt, maar... Muis helemaal kapot gedrukt. <laughs> Mijn b doet het af en toe al niet meer, dus gaat goed. Shut the fuck up, you cunt. Chainsmokers ook gewoon letterlijk. Nee, Toor, dat is normaal. Ja, houd je tering back. Oh, ik hoor weer mijn echte oordop, wacht even. Ja, fuck jou. Ja, fuck off, Genji oh, for no liver. Oh, <laughs> Wat f? <laughs> Eh, zijn logica. Zijn logica. Talk to me. Dan zeggen fuck jou en dan don't talk to me. <laughs> What fuck? Ja, tuurlijk. Ja, jij begint zonder dat ik zeg ja, je kan. Klopt wel. Dan voel ik me echt gewoon skeer en kut en zonder geld. nou, dus als je die skin hebt, ben je gewoon een zwerver. Ja. 2.0 <laughs> Oh ja, met flashlight. <laughs> ja! oh, <laughs> ja, kut. Je moet ik hem weer vergeten, maar hoe zeg je dat nou? Wacht, heet, dat, heet zo'n ding echt zo? Of? Ja. Ja, zo'n ding heet echt zo. Hoe weet je dat, Guido? <laughs> Geen commentaar. Heeft u ervaring? Eh, nee. Kut, ik zit popcorn tussen mijn tanden te halen hij met tanden tussen. Dus- dus ja. Maar ik ben ook al fucking Ja, daar er meningen over verdeeld. Maar... Dank je! Nou, voor sommige personen weet je. <clears throat> Eén. <laughs> ja, nou, uh, wie de fuck gaat er nou zeggen dat ik schattig ben? I don't know. Nou, ik niet. <laughs> niet. <laughs> dat hoop ik niet, nee als je er dan een hele dag echt praat en dingen over opzoekt en dat soort dingen, dat je er een grotere kans op dat je krijgt. Oh, nee, ik, ik heb het een soort van aangeleerd. Ik zat gewoon eerst een keer te dromen, en zat ik van, ja, fuck dat monster. <laughs> en toen lukte het, en toen eh, lukte het vaker. <laughs> fuck dat monster. Nee, maar stel ik heb een nachtmerrie of zo. En er is er een of ander monster. Dan zit ik gewoon van, ja, ik ga niet wegrennen. Ik ren er gewoon op af. Is die droom voorbij. ik ga er gewoon afrennen en ineens boem is de pony. ja, <laughs> wat van Ja, weet ik veel. Lekker wit sapje.